Новичка рядом тоже. А, это Фрейд. Не заметил сразу. И ребеночка. Да забирай, полет. Ай-яй-яй, битус. Да как ты меня пробил? Что проис... Что? Окей. Я сейчас еще на крюке, да? Погоди. Эй! отпусти! <laughs> Эй, отпусти меня! Что происходит? Ай-яй-яй. Я вижу себя. Вот. Помоги! <laughs> Это вообще не питание? Что происходит? Алло, отпустите. Спасите меня с крюка кто-нибудь. О, ем. О, спасибо. Это было что-то с чем-то. Вот это был веселый баг. Я буквально зашел в Фредди.